La Pouen la arretke Na vodenol Echu ar mar E ou dirol Megre d'argeur Uit e d'antol Vikonz brezon Ne gunt d'ambroise Un regard mort Trésor Gwen et Langoné. Oh la la la la la la. Oh la la la la la la. Oh la la la la la. la. soja me rascroute Ur stout a den ado van an e stout Med reskuiz vid War e chibout Un vred meus Ur Pontus Hey, oh la la la la la la. Oh la la la Oh la la la la la. A ke na vo dor mignone Ke na vo mignone ze Pe gulzen en gavim peler En em welim wiyanket O ke na vo dor mignone Ke na vo mignone ze Pe gulzen en welim Pe gulzen en gavim wiyanket Oh lan Allez tondil Ichu ma gant ar c'houlza du nord Em gawa Evit la dis du Nord. goude Ad la c'hortoz Ur kwezel enig en orion et pas an <laughs> Merci Brazor <laughs> ok